झेंडा फडकावून ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करपाची असा, सगळे मानीस मान्यवर आमचे झेंडा वंदन करपा खातीर भायर सभागृहाचे भायर जमल्यात श्री श्रीकांत नाईक हांच्या लागीं मागता तेणी मानेस्ताक माचेर घेवन येवचें आयचे खास अतिथी श्री सुभाष शिरोडकर हांगसर माटवाद हांव सकाळीं पावणे सात वाजता आयलो पळोवपाक तयारी बीन जालें काय म्हणून आनी नंतर मागीर सगळें सेटिंग ते पळयलें आनी परत गेलो आनीक न्हांवन बीन कपडे घालून आयला हांगसर येणा फुडें म्हजे फाटोफाट मांद्रेकर बाबा आयलो आनी मांद्रेकर जेन्ना आयलो मागीर तेन्नाच्या म्हाका म्हणटालो बस बस तो बस सर तो बस सर म्हणजे स्वताचें तत्व आसा चौघोस्त असला तरी त्यांना बसपाक जायना हे एक आणि दुसरी तत्व जे ठळकपणे सगळ्या लक्षात घेऊचे सहकार क्षेत्रात काम करता पहिले तो बसू शकना केन्ना सगळ्या सहकार क्षेत्रात जो काम करता तो म्हणजे अधिकारी असू तो अध्यक्ष असू चेअरमॅन असू बोर्ड मेंबर असू तो बसू शकणार लक्षात घ्या आणि मग आयच्या दिसाच्या निमित्त्या काही ठळक गोष्टी सांगता असतानाच बघा सांगत दिसतात ते असे की एकोणीस एकोणसाठाव्या एकोणसाठावं हो, सिक्स्टी नाईन एकोणसत्तरावं हो, देशाची पंच्याहत्तर वर्सां पूर्ण झाल्यात देश मोठ्या अभिमानात तुमच्या सगळ्यांच्या आधारात तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात मोठ्या आधारात देश म्हणतात की अमुक अमुक अमुक अमुक आम्ही करतले अशें आमच्या नरेंद्र भाई जे आसा पंतप्रधान ताणें म्हणिल्लें असा की फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी जातली अशें म्हणून अमित शहा जे असा पण याही हेय बी म्हणटात ह्या ट्रिलियन इकॉनॉमी भितर पंचवीस टक्के सहभाग व सहकार क्षेत्राचा आसपास एक लक्षात घ्या हे विसरू जायना एका वेळेला आमचे ब्रीद वाक्य आम्ही जे जाग्यात बसतात चेअरमॅन म्हणून बोर्ड मेंबर्स म्हणून आम्ही थंय ब्रीद वाक्य बरोवपाक जाय फाय ट्रिलियन इकॉनॉमी आणि twenty five percent share of सहकार क्षेत्र आणि हे त्यांना लक्षात उरता पहिली सहकारातला कोणच मनीस बसू शिक्षण आणू शकते आणि सोळाच्या निमित्त निमित्तान एखादी कोणाचे नाव घेऊन आहे मला माफ करायचे कारण सहकार क्षेत्रात काम करपी जवळजवळ चार ते पाच हजार लोक असतात आणि सहकार क्षेत्राची महती सांगता तुमका या देशा भितर सगळ्यात मोठे क्षेत्र म्हणजे जर जाय एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे जायचे म्हटले आर्मी डिफेन्स फोर्स तातूंत भितर जवळ साडे पंचवीस ते सव्वीस लाख लोक काम करतात ताजे तालुका दुसरी जर जाय जाल्यार इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टरा भितर हजारांनी लाखांनी लोक काम करतात काही किंवा कोट्यांनी लोक काम करतात आणि खालो खालोखालची तर क्षेत्र आणि ते म्हणतात सहकार क्षेत्र सहकार क्षेत्र जे असा की कळून किंवा न कळत म्हणतात तसे हजारांनी लाखांनी जॉब जे असा ते जॉब निर्माण करतात उदाहरणार्थ सामके गोयचे नामांकित उदाहरण दिलं जात जाय बागायतदार संस्था गोयचे बागायतदार संस्था जी पहिली सुरुवातीक शंभर डॉलरांनी सुरुवात झाली काजूच्या आपल्या म्हाडाच्या दोन शिटांनी काजूची दवरची पडटली जाणीव दवरची पडटली जबाबदारी आमी काम करचें पडटलें सगळ्यांनीच जेणे करून जे एखादी मरगळलेले असा संस्था त्यो आम्ही परत रिवायव करच्यो पडटल्यो ज्या संस्थेकडे कडेन कमी आसा त्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो पडटलो गेल्याच्या महिन्यात अमित शहाजी जे आमचे कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर आसात देशातले किंवा पहिले सहकार मंत्री पालिकेनं सगळे राज्यातील जे तीसही सहकार मंत्र्यांची बैठक घेतली अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली सगळ्या सुचवण केली असतात भारत देशात तीन लाख नवीन स्वस्ता तयार गावपास आहे कारण गावं किती ते लाखांनी तर अजून काही गाव असतात जे गावाने अजून सहकार हे पाहू ना एकविटी पाहू ना आणि उत्तर दिली असा किंवा आव्हान केले असा की गोया भितर सुद्धा साधारणशे दोनशे सुमार स्वस्ता तयार गावपास आहे आणि मग सहकार मित्र म्हणजे आईला बहिणी वय बसल्या ते सकल बसल्यास ते म्हणजे विनंती आणि मग काल रिपोर्टात दोन हजार तेवीस पर्यंत तुम्ही नवीन एक वेगवेगळी संस्था सुरू करून जा ज्या आईला असतात सांगू मी विनंती की तुम्ही सगळ्यांनी एक नवीन वेगवेगळी संस्था सुरू करून जाय ज्या संस्थेचा व्याप एखादी व्यवहार असतो तुम्ही जर एखादी नवीन कर्नाटकी सहभागी जाते आणि वय बसल्या त्यांना माझी विनंती असते जे जे आमचे संस्था आसात ते सगळे संस्था मल्टीपर्पज करपाचे लक्षात घ्या विचार जर केले जर जायत करपाला आपण विचार करता म्हणटा तुमी हांवें पूण मल्टी डायनॅमिक विचार जर करपा लागले जर जाय तुमकां लक्षात येतले आनी हे तुमकां बरें आनी हे उरला बरे आणि म्हणून मला विनंती करीत असतात की अधिकारी असतात तांकांय बी जे आमचे जनरल ऑफिसर्स आयिल्ले असतात किंवा त्यांच्या हात सकल्यान लोक आयिल्ले आसात तांकां म्हणजे विनंती असतात की आम्ही दोन हजार तेवीस डिसेंबर पर्यंत एडिशनल दोनशे कॉम्पिटेटिव्ह युनिट आमच्या गोयात सुरू जावपाक जाय क्षेत्रां वेगळे आसली आणि आसूंकच जाय तर हे ही ह्या प्रकारची अपेक्षा बाळगिता आयच्या दिसाच्या निमित्तान आनीक दुसऱ्या मुद्द्या कडेन वता आसतना दुसरो मुद्दो जो आसा पयली तो मुद्दो असो आसा जो आमचे बाब किल्बाकरान सांगला तो प्रत्येक तालुक्यांतल्यान आमी कितें कितें गजाल आनी कसली गोश्टी आसा पयली आमी मुखार धाडूंक शकता उत्पादन उत्पादन शकता या गोष्टीकडे आपल्या प्रामुख्याने लक्ष ठेवलं आमचे शिवडीतील अंसरचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात वीस सोसायटीचे वीस अंसर भागधारक असतात वीस सोसायटी अंसर चेअरमॅन किंवा त्यांचे मेंबर्स बसले असतात त्यांची विनंती एक स्टोरी की या मतदारसंघातल्या कमीत कमी पन्नास लाखांचो कार्डवर जिल्ह्यात लक्षात घे कमीत कमी पन्नास लाखांचो टर्नओव्हर आसा पयली ओन्ली फ्रॉम एक्सपोर्ट त्रेवीस डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय हांव थोडोसो मानता की टार्गेट दवरना तर ताचें काम जायना तर आमी म्हाका ते भायर पावले विसरता आनी ते मुळे आमी टार्गेट घेवन हें काम करपाक जाय उदाहरण हांगसर मिरिंगर आसा आमचो बाल बोरकर आसा बोरयेंत खूब जाण आसा जाचे कडेन उत्पन्न वेगळें वेगळें आसा वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्पन्न आसा कितलेशे तळशे उपरायचे मधू खाडकरकर आसा अशें कित्येक प्रकारचे उत्पादन आसा ते उत्पादन घेवंक शकता आणि तिसरे म्हणजे तत्वामध्ये म्हणजे दिल्ली गुलाम ते परत एकदा हांगसर नमूद करतात ते म्हणल्यार अशें वडील सरकार वडील सरकार ज्याने सरकारी नोकरी मागली ना सांग्यावेलो डेरीवालो जो वेर्णाय बी येवपाक आयलो ना नोकरी मागपाक किंवा त्या फॅक्टरीत काम करपाक फोणेतलो जो मनीस सरकारा कडेन खंयच्या आमदारा कडेन गेलो ना नोकरी मागपाक पूण आपल्याला कुळागर सांबाळे पहिले जनरेशन कुळागर सांभाळे दुसरे जनरेशन कुळागर सांभाळले आणि तिसरे जनरेशन कुळागर करून अरुणाने उदाहरण असं आमचं बालभूक उदाहरण असा लक्षात घ्या अशी असंख्य कुटुंबां जी कुटुंबां सरकारीच्या नोकरी मागे लागली ना आपले फर्स्ट जनरेशन धाडले ना दुसरे जनरेशन धाडले ना आणि तिसरे जनरेशन ते व्यवसाय बघितले आसा उदाहरणार्थ सांग्या वयले आनी धारबंदर निवडीचे ऊस रोपी लोक अजून त्या उसाकडेच असतात संस्कृती आम्ही जसा पहिले आम्ही व्हाईट कॉलर झालेले असतात आम्ही साठ हजार लोक व्हाईट कॉलर झालेले असतात सरकारी नोकरी भितर जवळजवळ सत्तर हजारांनी एक लाख दोन लाख व्हाईट कॉलर झालेले असतात मेरणा असू पुणे असू पणजी शहर असू मडगाव शहर असू हे सगळे व्हाईट कॉलर लोकांक पाहुपाचे जे कितें पिकावळ आसा ती पिकावळ कोण करता जर जाय तर हे सगळ्यो कुशीन दवरून गोष्टी कुशीन दवरून जो गावात रावला रिवडा रावला किल्लबाग चौच्या रावला मुखात एवढ्याला आमच्या नेत्रावेळ लावला एवढ्या कानवर लावला कण्ण पिकोबाचे असवी ऊस पिकोबाचे असवी भात पिकोबाचे असवी हे सगळे कोणतं काम करता पहिली त्या कामगारा आणि त्या शेतकऱ्या त्या बागायती मनशा ताचो सन्मान सन्मानपूर्वक तांकां ताचे जे मोलदान मेळपाचे जे कितें वेगवेगळ्या मेळपाक जाय ते मेळप म्हणजे सरकार they are not been something extra they are not been something extraordinary ऑर्डिनरी आमचे करून आम्ही ज्या लोकांक सन्मानाची जे दिवपाक जाय त्या दिवपाचो मदीं म्हणजे तांची शिपकां आसात किंवा सुपारी आसात त्या सुपारी बरो रेट मेळपाचें तांचे भात आसा त्या भाता बरोबर रेट मेळपाची हें जें काम आसा तें सहकार क्षेत्रांतल्यान जाता आनी किंबहुना अशें म्हणत आनी म्हणूनच चेअरमॅन असतात बोर्डाचे मेंबर्स असतात तांचेर खूब मोठी जबाबदारी जावन आसता जो कितें जी कितें तुमचे कडेन अनावळ येता ताजो अपव्यय जावपाक जायना लक्षात घ्या त्या पैशाचो अपव्यय जावपाक जायना सामके बरे पद्धतीन व्हेरी शाश्वत पद्धतीन आणि काळजीपूर्वक ते पैशांचो व्यय जावपाक म्हाका मातशें वायट दिसलां म्हणटा म्हणून ह्या बंदीक चवदा पर्संट टक्के होईल ना सुभाष चंद्रकांचे एज अ कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर म्हणून जितले जे डेमोक्रेटिक सोसायटी आसा और ऑफिसर प्लीज नोट आरे सांग नाशिल्लो चवदा टक्के वयर ना बिकॉज सावकारी न्ही ही सावकारी न्ही म्हणून चौदा टक्के डिसेंबर पर्यंत आणि त्यानंतर it will come down to twelve percent आणि लक्षात घ्या हे म्हणजे तत्व नाही एनडीएचे सहकार मंत्री आणि रिझर्व्ह बँक ह्या जमिनी ते मुखाल्या दोन ते तीन वर्सां भितर ही सगळे बंधन हाडपाची आसा ही सगळे बंधन हाडपा आसा हांव फक्त इंडिया एक वर मुखार म्हणतो त्या गोयात केला आणि गोयात गोंया भितर सगळे प्रकारचे आदर्शवाद जे आसा पळय न्ही ते आमी हाडूंक शकतात आम्ही सगळ्यांनी बरोबर जर टीमवर काम केलं तर जाय व आदर्शवाद तो बागायती असवी इंडस्ट्री असवी आमची निवडसण असवी शिक्षण असवी हे आम्ही आणू शकता is a small place very small place आणि म्हणून दोन हजार तेवीस पर्यंत जितले डेमोक्रेटिक सोसायटी असा ताणी बंधन घालचे म्हणजे स्वतःच्या खर्चाचे स्वतःचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आणि आमकां दाखवून दिवचे पडटले की yes our interest rate is below forty जी चोवीसाक बिलो ट्वेल्व आणि म्हणटा आसतना because that's what which you begin now you एक ते माझे घसरलेले ना नाही तसाच ऍक्च्युली काहीतरी कोणतरी चूक करत एखादी पण तुम्ही जो इम्प्रुव्हमेंट दाखवला पाहिजे वॉट तुम्ही इम्प्रुव्हमेंट दाखवला पाहिजे आय द प्रायम हे सरकार मंत्री असतात का म्हणपा अभिमान की हो, पन्नास कोटीची रिकव्हरी करून गोवा स्टेट असा वर सरिल्ली आज काय विनंती मदूं सुंदर गीत जालें भुरग्यांचे आणि डान्स कार्यक्रमाला माझं त्यानंतर मी एक हांवें हांगसर नोंद निघून घेतली आमच्या श्रीकांत की अमक्या अमक्या हांगा बरे बरे इव्हेंट फॅसिलिटीज मेळटा सन्मान मेळटा अंदूचे सन्मान पण काही म्हणना सगळ्या विनंती करून मोठा काही म्हणा सगळ्यांच्या सहकार क्षेत्राच्या अशें तातूत खात्र म्हणजे मोजे सुभाष चोडकराक तीन क्षेत्र आवडतात तातूंतलें पहिली क्षेत्र आवडतात तें शिक्षण म्हाका एक वेळा सुद्धा करत नाही फोन करून आणि शिक्षणात उदोबा म्हटलं तर त्यात आय पी डी दुसरं क्षेत्र आवडता पाहिजे ते म्हणजे ऍग्रिकल्चर ते सतराशे वीस वर्सां झाडां रोपाचे म्हणजे एक सुद्दां विचार चलता नाशिल्ली पयलीं पूण झाडां रोवपाचो छंद जो आसा पयलीं हो छंद हांवें म्हज्या आवय कडेन दिल्लो आणि म्हणजे शेती संबंधी आम्ही टाकले ठेवले असतात आपल्याकडे असं पंधरा खातना असतात ती पंधरा ती दोन ते तीन खासदार क्रिस्ते वासुये आमचं मधू घ्यावच्या सुहास आसुये सुरज आसुये आणि तेकडे ही जवळ पाच खासदार मधून रोखच ताकद आसा हांगा ओनू म्हणटा तेन्ना दोन हजार तेवीस पर्यंत ती वयतलेच तमाम गोंयभर डब्ल्यू आय मिनिस्टर म्हणून हांवें थारायलें आसा की एक हजार पांचशे शेतकरी परत शेता येऊ जाय एक हजार पाचशे शेतकरी हे शेतकऱ्यांनी परत शेती रोपाचे काम हे करूंक जाय आणि म्हणून लोकसंख्यात आज चौदा तारीख आसा फाल्या पंदरा तारखेक गोंयच्या सगळ्या कॅनला भितर उदक घेतले गोंयांत जितले कोण कॅनल आसा ते सगळे कॅनलांनी उदक घेतले हांव उलयता सहकार एग्रीकल्चर आनी डब्ल्यू आर ही तीन डिपार्टमेंट आम्ही एक कडेन वचूंक जाय तीन डिपार्टमेंट एकडे कडेन वचूंक जाय सहकार वेगळेच ताका एग्रीकल्चर काय लागना आनी ताका डब्ल्यू आर डी काय लागना हे जावंकूच शकना ही तीन क्षेत्रां एकटो वचपाक जाय आनी म्हणून पार्टलोड सोसायटी आसा पळय न्ही we have to a target की पार्टलोड सोसायटी आमगेर कमीत कमी पन्नास गोंयांत आसात सध्या शाण्णव कितले आसात शाण्णव कितले आसात पूण सगळे चडशे तुमच्या साखळ्यांनी सक्रीय आसात चडशे साखळ्यांनी सक्रीय आसात बाकीच्या तालुक्यात जावपाक जाय जे आमचे सात तालुके आसात काणकोणचो तालुका धारबांदोर तालुका सांगे तालुका केपे तालुका फोंडा तालुका बिचेरी तालुका आणि नंतर पेडणे तालुका असे सात तालुके जे असतात पयली ती आर एग्रीकल्चर बेस्ड तालुका आणि these are cooperative based taluka लक्षात घ्या हे कॉपरेटिव्ह बेस्ड तालुका आणि म्हणून फुडल्या वर्षाचा जो सन्मान असताना पहिली the best performing taluka in cooperation best performing taluka in cooperation गावपाक आजच्या दिवसाच्या निमित्तान म्हणजे ल्हानशी उपरास सोपीत असणार ease of ease of doing things म्हणतात नोंद करून घेता काही गोष्टी बऱ्यो उलयतात थोडीशी वाईट गोष्टी नोंद करून घेवपाक जाय ही जोपली फिक्स म्हणटा आनी बाकी केन्ना केन्ना फोन येतात सर तुगेलो ऑफिसर फोनच घेना आपल्या दोन दीस तीन दीस चार दीस फोन करा फोनच घेना लक्षात घ्या सुभाष रोडकराक संवय ना नेगेटीव्ह कितें आयकुपाचें म्हणा आनी ही संवय हांवें भुरगेपणांतल्यान केल्या जेन्ना म्हजी कॉलेज स्टार्ट केली त्या कॉलेजीत तरी उदका पिवपाक लॉकडाऊन टुरिस्ट जे येतले एक कोटी एक कोटी टुरिस्ट आमकां मुखार येवपाचे आसा मोपास स्टार्ट घातल्या पयलीं ताजे फक्त लगेज येवचे ना आनी तागेर लगेज वचचे ना जे टुरिस्ट क्षेत्र आहे आणि टुरिस्टांची संख्या गोयाची आसा न्ही ती दोन हजार तेवीस चोवीस नंतर एक कोटीच्या वयर वचपाची आसा आणि त्यामुळे एक कोटी लोक हे वर्साक येतले त्या लोकांक उदकाची पुरवण आमचे गोयकार आसा सोळा सतरा अठरा वीस लाख सुमार फ्लोटिंग कुठे जाल्यार पंचवीस लाख लागतात तांकां उदकाची पुरवण प्लस शेतकरी जे म्हणतात म्हणटा हे सगळे उदकात पुरवले जातले जर जाय जाल्यार आमचो एमएलडी जे आसा आमचो साठो जो आसा उदकाचो from thousand MLD it has to go to one thousand two hundred one thousand four hundred one thousand six hundred आनी one thousand eight hundred two two thousand दोन हजार एमएलडी जर आमी करपाक लागतले आनी आमचे कडेन परिपूर्णता आसतली तेन्ना मागीर म्हणजे आमचो तो म्हादेचो विशय आसूं ज्ञान खंयचो विशय आसूं आमकां चिंता करपाची गरज म्हादेच्या पात्रांतल्यान सुद्दां आमी जवळ जवळ पांचशे ते सयशे ते सातशे वर एमएलडी आमी तयार करूंक शकता लक्षात घ्या दोस्ताराच्या या मुहूर्ताच्या निमित्तान हांवें म्हजे विचार जे कितें आसात ह्या सहकार क्षेत्रा संबंदी सात ते आठ म्हयने जाले हांव पंचवीस वर्सां नंतर सहकार मंत्री जाला पंचवीस वर्सां पयलीं जेन्ना जालो पळय न्ही तेन्ना जेका आमी सुपर मार्केट म्हणटात सुपर मार्केट जे आसा पळय न्ही ताचे पयले स्टॉल जे आसा पळय नी ते आमच्या मार्केटिंग फेडरेशनाक जाल्ले हांव वारणा वचून फोन येयलो तात्या साहेब फोन येतलो जो सेटअप आशिल्लो पयलीं कॉपरेटीव तो पळोवंक आयलो आनी तो पळोवन आयले नंतर हांगसर गोंयाक जो सुपर सोड जाल्लो पयलीं तो मार्केटींग ट्रॅडिशनल जाल्लो दोस्तांनो आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमच्या शिरोड्यान ज्यो वीस सोसायटी आसात विसांतल्यो धा society under the control of a Shivgram campus म्हटल्यार गांवी जातलो सगळी पयली ती म्हटल्यार हँडलूम सोसायटी म्हणजे कुणबी साडी जी आसा खातीर जवळ जवळ पन्नास वर भायर मनशांक करतात त्यामुळे तुमचे पळयतले चादरां आसात जमखण असा आणि कुंडी साडी बी असा ऑफकोर्स कुंडी साडी अजून तिथे फाईन जाऊ ना पूण मुखाल्या स महिन्या भितर कुंडी साडी तयार जाता आमी दुसरी सोसायटी जी आसा ती सोसायटी आसा संगम कंज्युमर्स म्हणून तातूंत आमचो जेडबी जो आसा पण तो चेअरमॅन आसा तातूंतल्यान फूल स्टेशनरी सगळ्यात चिपेस्ट म्हणत आणि बेस्ट क्वालिटी स्टेशनरी जी आसा ही स्टेशनरी आमची चौथी स्कूल आसा म्हणून हेडमास्टर आपल्याला हेडमास्टर आसा आणि दुसरोय हेडमास्टर आमचे आसा मुद्दा दाखयले ताणें चौदा ईश्वर असतात आनी वयात पळयलें जर जायत जाल्यार साडे ईश्वर असतात या ह्या सगळ्या इश्वरांनी घरपोच जी शेतकरी पावपाक जाय ती पावपा संबंदीचे संगम कंज्युमर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा ताचे कडेन काम जावपाक जाय अशा प्रकारची म्हणजे स्वताची भावना आसा विचार आसा सेंट्रल गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जवळ आमची बागायतदार आसा पयली त्या पद्धतीने पण आमच्या शिवड्या मतदारसंघात जे तीन हजार शेतकरी असतात हे तीन हजार शेतकरी कुटुंबाकडे वेगळ्या भावने वेगळ्या कळमने पावपासंबंधी ही सेंट्रल गोवा जे आसा पळय ती काम करूंक शकतली अशें म्हाका दिसता आदर्श विजय सोसायटी जी जयकी शिरोडकारान सुरू केल्ली एकोणशे चौसष्ट पासष्टाक तरी काय सासष्टाक तर त्या सोसायटी मार्फत ऑफकोर्स एकच एक्टिविटी चालू आशिल्ली आमी पयलीं पळयलें तें म्हटलं अशें की गांव गांवांनी वाडे वाड्यांनी वचून वर्तुले तांदूळ राश दिवपाचे आणि मुखारलो स्टेप आसतलो तो म्हटल्यार भात खरेदी करपाचे तिसरो जो आसतलो पयलीं आमचे नरेंद्र सावयकरा बरोबर तुमचं उलोवप जालें जर जाय जाल्यार फोंड्या तालुक्यात एक भात काडपाची सोसायटी आसा पळय जी फॅक्टरी आसा पळय ती हांगसर करूंक जाय म्हाका दिसता इट कॅन गो इंडिव्हिज्युअली म्हणजे बागायतदारान स्वता करपाक जाता ना जाल्यार it can be a joint venture for the farmers in Antruz Maharashtra काय म्हणटा मागीर ग्राम कौशल संस्था ताज्या अंडर एकशे पन्नास कुटुंब आसात आणि हांगसर म्हाका मूळ परत एकदा आव्हान करीत दिसता विनंती करीत दिसता आमच्या सिल्पाकराक की हे एकशे पन्नास रुपया कडल्यान पन्नास लाखाचा टर्नओव्हर फॉरेन एक्सपोर्ट दोन हजार तेवीस डिसेंबर पर्यंत व सांगू काय आम्ही आता बशीलकडे पाच जणांची नावं काढली असतात जे फक्त एक्सपोर्ट पाहिजे त्यासाठी किती रिकॉर्ड पास जाय कोणा वेळा पास जाय खंयची वस्तू तयार करपाक जाय त्याची पॅकेजिंग कशा आसता हे सगळें पळपास म्हणून अफकोर्स आमचे असे केसर करून असा ज्यांचे लांची एन जी ओ आसा आनी ताचें नांव आसा ग्रीन आर्मी आता ग्रीन आर्मी म्हणजे ते शेत जे पडींग आसा जमीन जी पडींग आसा ते बागायती करपाची आणि शेत बाग करपाची आमची मुखारची संस्था आसा पळय म्हणजे आमची म्हत्वाची सय गोंयकारां खातीर आनी ती म्हळ्यार फिशरीज कॉपरेटीव केंद्र सरकारा कडेन एक लाख कोटी आयकलें सगळ्यांनी केंद्र सरकारान प्रोविजन आसा एक लाख कोटी टी समाजाचे दोन किंवा तीन किंवा चार कोटी एक कडेन येवन जर फिशरीज करता जर जायत खाली उदकांत न्ही बरें उदकांत बांयचे उदक काडून टाकये भितर घेवन पांच किंवा स टक्के बायलो जर जायत जाल्यार फिशरीज बरे पद्दतीन जावंक शकता आणि म्हणून हे एक लाख कोटीचे आमी सध्या पर्यंत गोंयकारांनी कांय घेवना कॉपरेटीव सेक्टर जो आसा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात येवंक शकता खूब मोठ्या प्रमाणात हांवें स्वताक थारायला आसा की हांगसर पांच शेतकारी फिशरीज मुखाच्या दोन म्हयन्या भितर सुरू करतात कर्नाटकात sixty percent central government subsidy असा आणि फोर्टी पर्सेंट जी असा पहिली ती आमच्या गोवा गव्हर्नमेंट सबसिडी असा म्हणजे प्रोजेक्ट जवळजवळ नाईन्टी पर्सेंट फ्री म्हटल्या पडटा म्हणजे जाय कितें पावपासून तर फिशरी संबंदी गोंयकारांक खूप फाटीं आसात जे ट्रॉलर हाडटात ते आमकां मार्केटांत मेळ्ळे की आमगे येताले आमगे तीस फॉर गेले दनपार बरी गेली आणि म्हणून आम्ही ते प्रोडक्शन करपाक जाय आणि आज जे सांगला पहिली बाब आमचो किल्बाल तर त्या प्रमाणे even fish can be exported, prawns can be exported, your sarga can be exported in a big way. खूप मोठ्या प्रमाणात जाहीर फोटो जात आहे स्वतः आता मी त्या सहकार क्षेत्र योग farmer Samruddhi farmer Samruddhi society कुठल्या शेतकऱ्यांनी किती किती मशिनरी असतात ती मशिनरी या सोसायटी मार्फत दिवतात ते म्हणजे एखादी पॉवर ट्रेनिंग मशीन असेल एखादी ट्रॅक्टर असेल ग्रास कटिंग मशीन असेल ती ही जी मशीन आसा ही मशीन आणि ती मशिनाची सेवा जी आसा म्हणजे ती हे स्वस्ती पाठवून करतात बाकी women's for multipurpose bank of course separate group जे आसा पळय तातूंतल्यान जवळ जवळ पांच हजार बायलोच्या मनशांक रजिस्टर करपाक थारायल्लें आसा आनी ताच्या सोबयता आसतना गोंयचे पयले कॉपरेटीव विलेज शेवडा आबांगी गोंयचे पयले करपाक आणि तिकडे करतात का आमचे शंभर लोक जे आता पहिले कॉपरेटर्स फ्रॉम शिरोडा पुरी पंचवाडी निरंकार लक्षात घ्या it is going to be a non rest year it is going to be non rest year दादा बाकी काय तो साहेब तुम्ही तुम्ही करायला सुशाला त्या गावचे नाव आम्ही शंभर जी नावं काढल्या त्या शंभरी लोकांनी आन्सर नॉन रेस्ट इयर करून हो जो सन्मान जो असा पहिले हो सन्मान घेवपा पळयता आम्ही देऊ ना आम्ही घेवपाक वयतात हो सन्मानाक समाज खरो निर्माण करतो पडटलो आनी म्हाका म्हजी विनंती असा सगळे कॉर्पोरेटर आसा की which is a second village which first नगरपालिका आम्ही काल सेमा म्हणतात की पहिली नगरपालिका साखळे जावन येयली आणि ज्याला एकोणिसाचे वतले पहिली न्ही ऑफकोर्स आमचो कुटीकार पयली नगरपालिका साखळे जावन सी जो पर्यंत आमी सुरवात करना आमी प्रवास करून पावचे ना आमी प्रवास करून पावचे ना आणि म्हणूनच लक्षात घ्या अमित शाह जी संकल्पना जी असा पहिली अमित शहाची जी संकल्पना असा की प्रत्येक गाव हो स्वयंपूर्ण जावपाचा सहकार क्षेत्रातल्या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातल्या आयच्या दिसाच्या निमित्तान तुम्ही हांगसर सगळे आयले सभाय कार्यक्रम सभाय तर करून भायलीचे लोक आहे म्हणजे बाहेर म्हटलं दुसऱ्या गावातल्या ज्या सरकार क्षेत्रात काम करवी वेगवेगळ्या संस्थात काम करवी ज्या असतात पहिली त्या सगळ्यांचे सरकार क्षेत्रात राहील असतात त्याबद्दल सगळ्यात मनापासून जेवण करून म्हणतात आणि म्हणजे लहानचे उत्तर सोपे धन्यवाद पुढले कविता श्री तुळू गवळी दादा मजा अनाऊन्समेंटाची सगळ्यांनी टाळ्यांनी स्वागत करू